Continuando el viaje al casco antiguo, estamos, bueno, cada, cada momento encontramos la gente de... La gente de varias partes del mundo. De Brasil, de Francia, de Italia, también de Polonia, de Chequia, de Australia, muchísima gente y nos está acompañando mi mamá, Giovanna y otra vez Rodi, entonces nuestro, nuestro grupo favorito. en vivo y en directo vamos a hacer... venga en ese momento pueden ver cuánta gente hay en la ciudad de Ecuador. el, primer regalo oficial. ¿Qué? ¿Qué? Bandera. ¿Qué eres ¿verdad? Soy de Polonia. Sí, o sea, yo he visto tus videos de Candela Polaca. Sí, sí, he visto tus videos. Me gusta ver tus videos. es la polaca más famosa? Es la polaca más famosa. aquí y bueno, he visto muchos los videos de ella, más que todos los estereotipos de los polacos, que me encantó tu video. Cuídate, chao. Esto fue una de mis fans de Canela. Vamos siguiendo. Nagrywaj. Vamos. Nagrywaj cały czas. y es la bandera de mi patria y se la voy a regalar ahora. Ahí ábrela, ábrela ahí. Y ahora se la queda recuerdo para siempre.